con un conjunto de medidas que están funcionando y que nos están dando, están dando buenos resultados. Eh, decía yo lo 500, 500 empresas han beneficiado, pero tenemos que ir un paso más allá y con esto concluyo ya, así que tenemos que ir un paso más allá. El gran objetivo es Internet. El gran objetivo de Europa, de la Unión Europea ahora mismo, es ganar la batalla de los contenidos digitales, convencer a nuestros emprendedores de que merecen la pena y crear para ellos un marco jurídico lo suficientemente estable como para que las inversiones tengan ganaremos todos y ese ha sido el propósito del Gobierno, por ejemplo, al impulsar una medida como la que Ley de Economía